watoe hofu. Wakati mheshimiwa mbunge wenu anaongelea maeneo haya, tayari sisi tulishaongea, tumesema bilioni moja milioni mia mbili Usariva inakwenda kubaki salama kwa kupata maji safi bombani. Samia oye! Samia oye! Mheshimiwa Rais, huu tunautarajia kufikia mwaka ujao wa fedha uweze kukamilika, lakini kwa kipindi hiki lazima tulete mradi ambao utaondosha changamoto na maumivu na machozi ya wanausariva kupitia ule mradi wa Kibalo na kuagiza managing director wa AUWASA, hakikisha ule mradi ambao tulishaukamilisha mwenge uliweza kuzindua ndani ya wiki mbili, vuta yale maji yafike hapa, anza distribution kwenye maeneo yale yenye shida zaidi, kuelekea kwenye maeneo ambayo yote yataweza kufikiwa. Hii kazi nina uhakika unaiweza, na tulishaongea toka majuzi nikiwa hapa Arusha. Ninaamini sasa utakwenda kwa utekelezaji. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Mungu, zile fedha unazotupatia kwa upendo wako tunazitekeleza, tunazileta kwenye utekelezaji na zinazaa matunda. Lakini vile vile, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa mkoa wa Arusha, ni moja ya mikoa ya awali kupata miradi mikubwa. Hapa tuna mradi wa zaidi ya bilioni mia tano uko zaidi ya asilimia tisini na nane za ukamilishaji. Eneo hili la Usariva vijiji saba vinakwenda kunufaika bilioni nane Mheshimiwa Rais, zile ulizotupatia wizara zinakuja usariva. Nani kama Samia? Bilioni nane, ndugu zangu Wanaarusha, nyiwa wana mahesabu ya fedha. Naamini ninapoongelea bilioni nane mnanielewa. Vijiji saba vinakwenda kunufaika maji safi na salama ambayo wataalamu wetu wamehakikisha hayana fluoride tatizo ambalo limetutesa kwa muda mrefu, lakini sasa tumekwenda kutumia wataalamu wabobezi wetu, tumeweza kufanya utaalamu wa kuhakikisha mnakwenda kupata maji matamu yasiyo na fluoride, yasiyounguza meno, yasiyoharibu watoto wanaozaliwa na ulemavu tunaenda kufanyia kazi sisi kama wizara, kwa sababu mama anahitaji taifa lenye afya bora, na ndio maana akasema maji safi salama ya kutosha bombani tuweze kuwaletea. Sisi kama wasaidizi wake hatutamwangusha, wema wake tutawafikishieni. Wana Usariva, tukae tu mkao wa subira, tunakuja kutekeleza. Mheshimiwa mbunge umeongelea kisima pale kwenye kituo chetu cha afya. Mheshimiwa Rais, wataalamu wetu wameendelea kufanya utafiti kwa sababu walihofu kupata maji yenye fluoride, lakini wako mwishoni kutoa majibu. Wakati wako mwishoni, mkurugenzi wa mamlaka ya maji, hili nalo na kuachia, usisubiri kisima. Ninaamini una alternative ya kuleta maji hizo wiki mbili, haya yote mawili uwe umeyatekeleza. Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Asante Mheshimiwa Rais kwa